तुम्हें क्या लगता है यार पबजी क्या बस एक गेम है इसने ना हजारों टूटे हुए दिलों को संभाला है मैं भी उनमें से एक हूँ